Hoi carpoi ton dendron. Hoi carpoi apo carpoforon dendron apolegontai. To melon strongulon esti. To apion cae he suce parameece. To kerasion apo macru mischu crematai. To cocumelon cae to persicon apo brachuteru tomoron moron apo brachutatu to caruon to lepto kai castanon lopismati ke kalumena esti lopismati en ke kulismena a carpadendra estin he elate cleestra se muda cuparissos phegos melia etea filura cae taloi pa. Allata pleista scio esti. He arceuthos de cae he dafne acrudrua fuei. He peuche strobilus. He drus tas balanus cae che chidas.